Mini Erasmus je projekt, ktorý má umožniť mladým študentom vo veku 16 do 19 rokov e, navštíviť vysokú školu ešte počas svojho štúdia na strednej škole a rozhodnúť sa tak vopred, či tá daná škola je pre nich e, správna. Mini Erasmus pre mňa znamená šancu rozhodnúť sa, mať tam tú možnosť, nespraviť tú chybu a nejakým spôsobom začať dobrým štartom títo študenti sa pýtali otázky non-stop. Vlastne ja som robila krátky úvod a potom už to bola diskusia a jednoducho sa pýtali, čo ich zaujíma, vidno, že rozmýšľajú nad svojou budúcnosťou a že sú aktívni. A to je, to je mega dôležité. A dnes, v tejto dobe, kedy sa všeličo deje, tak, tak mladý, aktívny, eh, rozhľadený študent je to najviac, čo môžeme mať. Eh, hneď v prvý deň tohto projektu som sa mala možnosť stretnúť alebo minimálne počúvať eh, Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú, ktorá nám hovorila o vysokých školách a to ma celkom dosť zaujalo, pretože hovorila najmä o štúdiu v zahraničí, o ktorý mám ja osobne veľmi veľký záujem a reálne ja som mala predtým o tom dosť iné predstavy. Mini Erasmus mi dal pravdivý obraz o tom, ako vyzerá moja fakulta a čo všetko sa na nej môžem naučiť. Naučil som sa, ako na tých školách chodí, viem, ako, čo mám od tej školy očakávať a čo nie. Najúžasnejší zážitok, ktorý som mal z mini bol určite Scavenger Hunt. Vlastne je to hra, ktorá, pri ktorej musíme vychádzať zo svojej zóny komfortu. Beháme po meste a robíme rôzne úlohy. Je to okrem iného aj projekt, ktorý má žiakom ukázať to, že svet je trochu väčší a že majú pred sebou možnosti a príležitosti, aké si možno predtým doposiaľ neuvedomili. Na realizácii mini Erasmu sa zúčastňuje veľmi veľký počet ľudí v podstate. V rámci interného týmu je to vždy okolo 30-40 dobrovoľníkov a vždy máme k dispozícii aj rôznych tútorov alebo pomocníkov z vysokých škôl. Tí ľudia mi dávajú neskutočnú silu e, spraviť ten projekt opäť a opäť a to je taký ten, taký ten prvý moment, kedy si povieme, že áno, toto, toto je skvelá vec, toto chceme robiť. Tak vždy v stredu večer si tak všetci povieme, že hej, tento ročník bol znova o niečo lepší a znova to stalo za to.